gaan we de stekker eruit eh, halen of gaan we door tot het bittere eind? We zijn in Den Haag de zetel van de Nederlandse regering. Hier worden de beslissingen genomen over COVID-19 maatregelen en de toekomst van ondernemend Nederland. Eh, en ons doel was om in maart open te gaan in 2020. En eigenlijk eh, en bijna dezelfde dag dat wij open wilden gaan, kregen wij het bericht van dat de horeca gesloten moest blijven vanwege eh, het coronavirus. Nou, dat is echt, je, je kan het, dit, kan, dit, dit, dit soort dingen kun je niet in je eentje dragen. En dat, dat moet je echt met elkaar doen. Als je dan ziet dat iedereen er zo meteen eh, hut eh, zijn schouders onder zet en kom op, we gaan. En je de ene dag heeft die het misschien een beetje zwaar en de andere dag heeft die het een beetje zwaar. ofwel, je hebt drie zaken. de wijnbar, is opengegaan net toen de lockdown van de corona kwam. Hoe werkt het voor jou, al de subsidieregelingen die er zijn? Het werkt voor mij niet. Eh, en ook niet alleen voor mij, maar dan met duizenden anderen. Wat zijn de opties voor de kleine ondernemer? Als je 20 jaar je eigen zaak hebt, je bent 50, 55 jaar, opeens maar een opleiding gaan doen, een compleet andere carrière gaan navolgen, gaan solliciteren bij het ziekenhuis, spuiten zetten bij GGD. Deze laatste zin geeft maar aan dat de gedachtenwereld van het Rijk, wat hier 150, 200 meter vandaan zit, en de daadwerkelijke wereld wat hier in de straat gebeurt, die kloof immens groot is.